you thank you Uh, pokoknya yang tak eh mangat uh, eh, mbak ada pokoknya tak kerja setelah tsunami Paya. saya melakukan kunjungan ke kelompok uh, dan bertemu dengan pengurus-pengurus kelompok uh, dan melihat langsung apa kebutuhan mereka dan diskusi langsung dengan ibu-ibu kelompok. ibu ibu terima kasih ibu uh, udah hadir uh, untuk kita bermusyawarah kelompok uh, lanjutan dari musyawarah kemarin tentang kebutuhan ibu-ibu untuk uh, perumahan. Kita juga menanyakan kebutuhan lain karena mereka selama ini telah tinggal di barak dan kita menanyakan bagaimana kehidupan mereka di barak ternyata mereka sangat tidak menikmati hidup di barak coba yang lain jadi saya menanyakan jika ada dana untuk buat rumah bagaimana mereka mengelolanya jadi mereka bilang kita Eh, diskusi diskusi dengan beberapa anggota kelompok dan juga pengurus dan juga saya dibantu oleh kader kader lokal saya dan pengurus dari kelompok lain yang bisa diajak kerjasama dengan eh, pengurus yang satu desa lancang desa. Kemudian juga kita diskusi bagaimana cara mengelola pengadaan rumah siapa yang mengadakan pengadaan bahan, yang mencari materialnya, kemudian juga siapa yang mengatur pengawasan, pengawasan proyek, kemudian juga siapa yang bisa mencari tukang-tukang yang bisa kita ajak kerjasama yang dianggap jujur oleh ibu-ibu kelompok. pertama kita merencanakan besarnya luasnya rumah yaitu 6 kali 7 dan semi permanen. Jadi kita merencanakan melis data-data apa-apa aja yang dibutuhkan untuk rumah. Kosen jendela satu-satu rumah termasuk berapa petang? Satu, satu jendela, jendela tiga. Tiga. Hmm. Kalau ah. satu, satu jendela tiga. Hmm. Batu bata lah. Ya batu, batu bata. Batu bata seribu, seribu. Ah, 1800 -huh. ya kendala banyak sekali. Kadang-kadang datang orang kenapa dikasih untuk perempuan mm, nggak dikasih sama orang laki-laki kan? Pak kecil gitu. Uh, habis kami bilang ini kan uh, punya perempuan, ya. Oh, ini punya perempuan jadi kami yang kelola semua dari atas tuh dari seknas eh, nggak uh, dikasih untuk laki-laki cuman untuk perempuan kami yang kelola semua nih ibu-ibu bekas semua aparat aparat desa ingin semua pengadaan bahan itu mereka yang lakukan. Mereka mungkin tidak mempercayai perempuan yang, yang selama ini hanya bisa di rumah untuk melakukan proses itu. Dan saya coba jelaskan bahwa kita di sinilah belajar. Kapan lagi kita belajar kalau bukan sekarang? Jadi mm, kita kita semua yang mengatur. jadi ini kalau eh. lagi yang lagi lagi ini sudah Selama ini di Aceh penggunaan kayu untuk bahan bangunan dari lokal ini dilarang. Jadi untuk menghindari pertanyaan dari aparat yang ada di Kecamatan Jenim, saya dan ibu-ibu memesan kayu untuk bangunan rumah ini dari panglung atau tempat penjualan kayu yang resmi yang ada di Kecamatan Jenim. Nama saya Hendun. Tinggal di Desa Lancang. Aku selama ditinggal suaminya, aku dulu masak garam. Rusak semua rusak. Udah dibikin lagi. Udah semua rusak. Dua bulan, dua bulan setengah enggak jadi masak garam. Rata-rata yang di desa Lancang ini adalah petani garam. Mereka juga sudah melaksanakan pembuatan garam dari minggu kedua setelah tsunami. Mereka telah memulai usahanya kembali beberapa dari ibu-ibu kelompok mereka juga mendapat modal usaha sekitar 250 sampai 300 ribu untuk memulai membuat rumah garamnya kemudian juga membeli kayu untuk bahan bakar garam. Semua hilang, semua. Isi-isinya enggak apa? Satu pun kayu pun enggak ada di rumah. Habis semua. Macam disampu. Rumahnya dulu itu. abis ya, habis ini bikin ke belakang. Ya, untuk ini, untuk anak-anak. Kadang-kadang ada uang anak-anak. Ini. Kadang-kadang ada uang anak-anak bikin di sini. Nah, terus mamanya ke belakang enggak apa-apa. Udah barang-barang. Yang ini ada yang dapat, lain enggak. Lalu mari enggak ada. Ini kain-kain orang yang aku ambil, ku cuci, ku jemur untuk kadang-kadang pakai jalap nanti. <laughs> pakai enggak ada. Mana? Justru aku terima kasih banyak udah senang sekali udah ada rumah dibilang baru dibilang aku senang. Belum dibikin dibilang tadi udah aku senang bikin rumah. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih udah di udah di ada rumah ya. Syukur alhamdulillah udah dapat. Terima kasih, syukur alhamdulillah udah punya rumah. Kadang-kadang bikin lain gimana udah lama. Mah udah udah dikasih ini syukur alhamdulillah. Saya membuktikan saya mampu membuat rumah, bisa mengurutkan barang-barang. Nggak seperti orang laki-laki bilang orang perempuan tuh nggak bisa apa-apa.